逆らえません夜の幻源 にちはうん元気みたいだね安心したよおはよう良い一日を過ごせますように私が祈ってあげるね花と酒を手に景色を堪能しようとしたがあの頃とはもう違う悠々とまた だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だいざ 次はどこに行くんだリーユへの名称を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ